Думаю, все видели вы просторах ТикТока этот видеоролик, где нашего дракона или драконшу, я не знаю, как нужно правильно говорить, ну, ебут. И меня тоже ебали. И вы поймете, как. А узнать, как меня ебали, будет в самом конце. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал. Это обязательно. И лучший комментарий бу попадет на следующий видеоролик. Да, я такой мини-прикол буду делать на своем канале. А мы погнали к ролику. You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. нас игра начинается с того, как нас главный герой из какого-то хуя появился ниоткуда чем. Ну ладно. Захотел себе путешествие на свою ебаную жопу. И перед нами появляется старик и говорит нам, пизду отсюда и еби дракона. Мы, конечно, идем ебать, но в итоге у нас клинок маленький, поэтому нас пиздуют отсюда. Короче, каждый раз, когда нас дракон убивает, у нас меч становится длиннее, и испытание становится сложнее. Вот сука, блядь, не дает нам нам засунуть нас меч в его друг. И каждый раз, когда тебя дракон убивает, а уровень прохождения становится сложнее, и у тебя меч становится длиннее. И каждый раз, когда у тебя есть длинный меч, это на время дает бонус тем, что ты можешь засунуть туда дракону и тебе легче становится первые и вторые этажи проходить. Но есть, конечно, минус, потому что ты более свободно не может двигаться. Я думаю, все узнали, какая это игра. Это мини-головоломка. Иногда это сложно, иногда это, блять, удать хочется. Наконец-то прошло то время. Знаешь, сколько лет я ждал это? Сука, сучка ты такая, понимаешь? За тебя страдал вечность. Где эротичная картинка, которую меня обещали, блин? Где она? Где она, блядь? Я, я все пизду. Вот так меня выебали, да? Как я выебал, вас еле заскамил. Ладно, шутка, я вас не выебал. Благодаря вам у меня сейчас канал растет, поэтому Поэтому я зашел в интернет, искал этот ебаный видеоролик, потому что я был пиздец зол, и то тогда ночь была, и там люди спали, и я не мог орать нормально, ну ладно, это не к сути дела. Я, короче, нашел этот видеоролик, если на этом видеоролик наберет 100 лайков, я специально для вас создам телеграм-канал, и там выложу ссылку на Яндекс или на Google, как вам будет удобно, и там будет фу. Ну, вот такие дела. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Фира. До новых встреч. Пиздец. Я лежал, кутаясь в свой краешек одеяла, и мне было хорошо. Я стал частью чего-то большого, многоногого и многорукого, теплого и болтливого. Я стал хвостом или рукой, а может быть даже костью. При каждом движении кружилась голова, и все равно давно уже мне не было так уютно. Если бы утром кто-то сказал, что я проведу эту ночь вот так, разомлевший и счастливый, напиваясь и слушая сказки, смог бы я в это поверить? Пожалуй, нет. Сказки. При выключенном свете, с нестрашными драконами и василисками, с дурацкими снеговиками.